Está ali, mulher. Olha, está vindo. É, tá? viu? Bekle. É.

Чакай, е чакай. Заебе, това е голям. Но брат, то и аз така ги мисля. Oczywiście. No. Reży, Syszko, bach, ty majcie.